entryintoyourmusic.com layout track. pocong. Bukan. Pocong. Bukan pocong itu pocong bro ih takut bukan bro itu bukan pocong dari tadi dia macanya ya gerak-gerak aku yakin 100% bro itu pocong otot mari kita buktikan bro Sudah dikasih tahu itu bukan pocong. Pocong bro. Hai, siapa kamu? tunjukkan dirimu, ayo. Dalam hitungan tiga nggak muncul, akan ku tembak. Satu, dua,